Ложкой снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи без it is. как на бригантине По седым суровым морям И всю ночь соседи, звездные медведи Светят даль da da